მაგრამი არ არის. მანდალის და შეუღებელი სოციალისტური ქონების განიერებისათვის ხომიცი ციხე არ აღწდება. რაიმე. კილიმე. ისრელი სერი კილიმე. ჩემო პეტრე, ჩემი საქმე რომ იყოს ხომიცი. რომელი პლანტაციაა მაინც? მანდარინის ბაღი, ახასეულია. გონია სუხელი ხარიციღო რა ოდა ხარიდან ეწავდა უთუოდ ეს ხარიკა შეიძლება წერილი შენ რა გრამი აბატრო გვაძლო мама შენიც კარგი ყაზახი იყო წერილი მახსოვს მას დიდი კაცი ყავდა მე შევიგები დროს აცხოვოს მეც იმას ნურავინი თქვის რომ ასევა და ისევა სხვა დრო დადგავო ისევ შენი თავი ნუ მოგვიშალოს მეც მართაც და რა გამოიცვალა კოსტალია აი იმ თებს ხომ ხედავ ისევ ძველებურად დანანთ და ეს ჩვენი მდინარეც ხომ ისევ შავ ზღვას ერთვის შენ კი ისევ სიმინდი დაკლია ბავშვები შივრები ქავს არა საწყობში მიიტანე და სიმინც მოხცემენ ისო ნავისერი შილების სილიმანო ყველა თავრობა არ კარგად ჩემ შეიძლება შეიძლება ჭირი მოგჭამა ხამბობ, კაცო. არა. ხარი ამოარდილა და იმას დაულეტავსო. სულელო. ქვეყანა ტყუილი ცხოვრობდა. შერაგერაულება. ადგილივით მოვლილი მყავდა და აი Thank you. ვინ მოსწulis იმას რამდენი გოდერია საჭირო რამდენი კალათი და კიდე ვინიცის რა წარმოიდგინე 10000 მეტრი ღობე უნდა გაკეთდეს ა რაც გაჩინებული ხარ კაცო ხო აქი ჩავარდა გვაქვს მაგრამ ღობისათვის ვისწალია მოსავალი კარზე მოგვაქვს ხო მართლა არ დამარიცხდეს მეთქი წერია რაღაც შენი საწოლის სახელზე ერთი ამას ხელი მომიწერე ზოგიერთ მანდარინის ხეს იმდენი ასია წელს რომ ტოტები უნდა უკრათ თორემ ქარი ლეწავს ზოს ჩიქონია საქონელი შედის და ისაფუჭებს ხა გიორგის წერილია შეგაც გიორგის რაიო მაინც რა სიწერება დემობილიზებული ვარ და მოვდივარო ქორწილზე უთუად ჩამოგისწრებთ კარგი ბიჭია გიორგი კირილე მიხარია რომ ამ დროს შემოდის, ხომ იცი? თავიც უარ გადაკლავით. ძალიან გამოგვადგება. გასიცი <laughs> მიშებაც. თქვილია თუ? არა. პატარა ეჭვიდანებადა. რატომ ნამისწერს წერილს და თედოს არამეთქი? დიდი გამჯერი კაცი გიხარ სწორედ. თუ საქმე გააკეთა, სახელის თავისთვის მომდებოდა. მოიგონე ჯასი რომ არ გაეწიათ თამჯდომარეთ ეხლა უთუოდ ისიქნებოდა მე რომ იმის ამბავი ვიცი ნანის რომ წერილებს წერს რაიცი გულში რა უდებს არა მე შენთვის ვამბობ თორემ აჰ შენ არ მოუხდე ჩემ თავს გიორგი ძალიან მიყვარს მაგრამ გაგაჭობა თავხალაგებო საიდან სადაო გიორგი ასე უეცრად გაგიობაში ხარ კირილე მო ან გარიქია ჩვენი ძალიან მუშაობს ვდივობ რაც შემიძლია კარგია <laughs> სხვა საქმეები როგორ მიგიდის არ აღშავს რა პირველები არა ვართ რაიონში მაგრამ ჰადაჰა <laughs> თედა ქეგოთახის გასაღები აქ თუ გაქვს ნანის აქვს ოთახი კომკავშირიებმა დაგილაგეს ამასთინა ედო რა მგონია რომ შენი მანდარინის ბაღი ხარებს გაუთელა ხარი დალეწავდა გახა ზომებია მიღებული რომ ჩემი არო შეკაცო რო დაგიჩემებია კიდე არის ის შანსაც მოკუდა ის დრო კოლექტივია პატრონი ესეც არ იყოს რატომ არ მუშაობ დღეს გახა? ხომიცი 2 მილიონი მანდარინი გვაქვს ჩაცაბარებული. კი, მაგრამ ამას ხომ ვინმე უნდა ადევნოს თალყური? კოლექტივია პატრონი. ხო? მეც რაც ვერევი. უკაცრავ, გამარჯობა გახა. გადიმარჯოს შვილო. როდის ჩამოსულ ხარ რომ არ გაგიგია? ეს ეს არის ალბათ ვინახულებ უკაცრავად შვიდობით ბრძანდებოდი ნამის ნახვა მეჩქარება მალე დავბრუნდები მეჩქარება ნახვა გაწყენიეთ არა? არა. მაგრამ ისე გამოდის, თითქოს მე არ შეეხებოდეს რომ კოლექტივის ქონებას საქონელი აფჭებს. თქვენ შენსტი ქემიაო რომ თქვი და პატრონი მე არა ვარ. რატომ შეგაცო? ჩვენ კომუნისტები ასე ვამბობ. თუ მუშაობ, პატრონიც ახარ. არ მუშაობ თუ? შენ პირ საქარიშვილო. აი ეს მართებულია მაგრამ იცი ჩვენი კოლმეურნეობა უნაკო არ იქნება <laughs> ბიჭი მაგრამ თემიცი ნანი არსებობს ისეთი ციხე სიმაგრე რომლის საღება ბოლშევიკებს არ შეუძლიათ ჩვენმა ციცელარმიელებმა სიამოვნებით მიიღეს თქვენი წინადადება შეფობაზე წლის ბოლოს ვესტურებიან ჩარიც მოგასია და ესა აჰა ჩემი ბარებია შენი საფკარი ასი შენ თვითონ მოვარენ ეს ნამდაგი მაგას ალბათ დიასახლისობაზე შევიდნენ არა არა რატო ჩემი წერილი თუ მიიღე ქორწილზე ჩამოგიწრებ მეთქი რომ გწერდი არ მიმიდია ე პოსტაც რომ მოგიწpia კარგად მეგობრებო იმენა მარტო ხალხაც რომ ხარ ნაგზარზე ხოთა მარტო გესაოდე ვარ ეს კიდე ეჩახ პოსტაია ეჩახ Прям шуками матония. А ты броха колья достает. А вот тебе, скучи брохи са, скуч. ამდენი წვრილი შვილის პატრონი და უძრო ეს კი სირცხვილი ამ ხანაგენ. როდის უნდა შევფობოთ ბოლო ზაბოლოს ლანდაცები ქედო? ან გვაოხრა საქონელი. ვიცი, ვიცი. მომასწრებთ. სული მომაწყენი ჩემს მიხარ გიორგი თუნახი ჩამოვიდა ვერ ჩემთან იყო ჩემთვის წერილი გამოგზავნია მე კი არ მიმიღია ასე სხვა ჩემს ფოტას კაფეში და გაუსრეს დაბადებული გასწორეთ მაგვიჭი კირდიგან მაგაღონი Thank you. მოდი, შულო რომ არ განიგია, მოდი აქ. სიგდილს გაუდგეს თვალი. პარტიგო რამბავია, ვისთვის შემოდის რა იყო მის დივანი? არ ვიცი, დარეკა პარტიული კრება მოეწია თო კომკავშირის აქტივთან ერთად. მე კი ვიფიქრე, მანდარინის ბაღის ამბავი თუ შეატყობინეთ მეთქი. როგორ? სამალას საპირეთი თუ? არა, ამისთვის თუ შემოდის მეტი შეგაცე. სხვა კი არაფერი მიგვამს. იტალია არია ჩემი სოციალისტური სამშობლოს ყინის ღობია. რომ შიგ დინჯი არ არის შემოხოს. ასე რომ არ იყოს, აკობამდი მტერი აგიკლებდა. ხო, აბა ისე კი არ არის. ჩემი კოლექტივის პლანტაციაში საქონელი რომ დაწერინო. არ წასია, ჩემო გიორგი. ჩვენ აქ ორი წელიწადი არ ყოფილხარ მაგრამ ჩვენ პლანტაციად დაცული გვაქვს და თავის თავის რავაგახსენე ჩემოთებება პლანტაცია კი ვერაა გამოშვებ არა ვიცი შენ არც უპარტია მასაში გაქვს პირზე ბოქრომი დაღებული ლაპარაკით რა. ხომ არ გეკინა? შემოწედო. აბა, ერთმანეთის მარტო გოცვით რა გამოვა? ახალგა თავდომარე. გადაგაბანინა რომ რა ქონა? ის მაგივრად მანდარინით და ჩაის ყვებავდნენ. ჩვენში არ გაგონილადან რას ამბობ დედო მას ასეთი შემთხვევა არ ყოფილა თქვენთან ამხანაგო თედო არა არა შემთხვევა კი იყო ამხანაგო ნიულონ საქონელი შევიდა მანდარინის ბაღში ხოლოდ ბალახტეტან ებოდა მანდარინა მაინც ადამაინც არ გაუფუჭებია აი ამხანაგებმაც იციან არა არ ფასია საქმე ამხანაგოთედო მე მგონია რომ ამხანაგი თებას ხდება შენ საიდან იცი გუშინდელი ჩამოსული ხარ ამხანაგონან ხარებმა გათელეს თუ არა თქვენი ბრიგადის მანდარინის ბაღი კი გათელეს ნამი თხომ გუშინდელი ჩამოსული არ არის ამ ხალაგოთედო მიერთი მეზობლებო ვიფასო ბარნა დალიე ეხ ჩემო კირილე ჩემ დალევას დიდი ხანია გემო დაეკარგა გემო ჭურის თავზე ქონდა ჩემს მარანში წაიღეს გამრიყეს ჩამომართვეს არა თან უნდა მიხვე კოლექტივში ხომ იცი ციხე შიგნიდან ტყდებაო ლაბდაციაში საქონელი რომ შევიდისთ ეგ დიდი არაფერია ჩემო ბარნაბ შეღობარენ და მოჩა მაგრამ ვაი თუ კოლექტივს ღობე შემოავლეს და ახლოს არ დაგვაგარეს მაშინ აღანაგებობ პლანტაციების გასავლად გამოყოფილი უნდა იქნეს დამკვრელი ბრიგადა ამხანაგ გიორგის მეთაურობით მანდარინის ბაღს ჩაის ამხანაგ თვალის ჩინით უნდა მოვლა პარტიზანებ ამხანაგებო როდესაც ჩაის კრება ხობე სა და მანდარინის ბაღი გივიწყებიო გაჩერდა თო თავხანაგებო თუმანდარი საქონელმა გააფუჭა ეს როგორ მეურნეობა გამომაშ ჩვენ ეს ერი განრიგებისა და დისციპლინისათვის საჭირო ხანაგებო საზღვარგარეთიდანაც იმეც გვაძლევენ. ეს eh, eh, ჩვენებს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. Mm. ბრძოლა საჭირო. ერთმანეთის გატანა მართალია. ხელი ხელსა ბანსო და ორივე კი პირსა. იცი ვინც ამღურებს წყალს. რაიკომის დივანთან დამაბეზღა რა რას ამბობთ დაბეხება რახლაშია მაინც ადა მაინც შენ რომ შეგეკითხა და გათქმევინა ალბათ ჩვენ შორის ინტრიგი შემოგდება უნდა ვიცნობ Ростова! Давай! Христос дека жена, чири мен! Адеки, адеки! Адеки, това ти ръкемо! Школа сега го ендема! ფეხეთკენ. ონარცხენი შეინახე. ჰა. მოდი აქ. კოსტაია. არ შეიძლება ასე. ხუთი მარგალიტიის ბავშვი გაზრდება. ხელი უნდა გამოიღო, უნდა იმუშაო. ოლიმპიადა, რაგბიშველი შეკაცო. ერთი პატარაობა ხომ უნდა აშენო? პოლიზე პოლოს ერთი ძრო ხა ხომ დახავდეს ხო და ციდან კი არ ჩამოვარდება შეგად შენ ჭირიმე სხვებზე უფრო ეშმაკი ხარ გინდა მომუშავო და ოდას მპირდები ოდა ქოსტაიას ოდა მაშინ ჭირიმე ის მთა იქ არ იდგება ასე ახო ამაზე ასიკვი შეგაცო შენი ოდა რა დიდი ამბავია ერთი წლის შრომათ არ დასჭირდება სოფელში ღარიბი აღარ დარჩა სახლი ყველა მაიშერა ჩემო კოსტაია ოღონ შრომა და მომდომება უნდა ორმოს დაათი წლის ვარ ჭირიმე ვიც მამაჩერი ისე მოწა რომ ხარებისგან ფეხები დახუტული ქონდა სულ ფიცი ჩატაკზე ლოცნებობდა ეხ არა შეიძლება წერი ხესა არა იყო გვარი მის სად კოსტაია და სად ვოდა იაგი იაგი მაკლავი შენე ბაბაია სოდა მოგიგდეს გიორგი თუთლის ბოლოს შენ ბაბაია სოდა რა ვაშენებინო მართლა ამბობ გიორგი აღარ გაუშვა გახათარემ თავზე დამეცემა ზერუნ ვარ არ გამიწებია ბრიგადირო. ადრე ადა ცოტა წინ წავემუშავე. რომ სიცხეში ჩამაგდე რა დაეწყობა უნდა მოგიწონო მაგრამ ამალიონზე პოსტა ვერ მაგიყენებია აფერუმ შენს ვაშკაცობას ჩვენი ცოტა ხალხი. რა გინდა? გინდა დაბოყვა ცოლადა. რა გინდა? მოგაშორებ, ღარიბწერა. არ მინდა. შეგილახავ, ვარდიწერა. არ მინდა. გასეირნე ფარჩებშია. არ მინდა. მანდარინის ბაღებშია. არ მინდა, ბიჭო, არ მინდა. მე დაგისმავ, ხუთი თვასა. მინდა. აგიშელებ ახალ სახსა. არ მინდა. დავგავედაში პალმასა. არ მინდა. მოვაგე ხალხის გზასა. არ მინდა. აგიყვან მანქანით მთასა. არ მინდა. დაგავაცლე გოგოს თავსა. არ მინდა, ბიჭო, არ მინდა. გოგოსმე, ხოთო ხალხსა. არ მინდა. მინდა გასნა. ხალხსა. არ მინდა. ორდოს მოგცემ დაწალ ხალხა არ მინდა იქრავ დროშა და არსკლაისა არ მინდა ციფრინავი გაფრო ხალხა არ მინდა ჟობად გახლეთ იქრავ ჯა აი დიდა მიხოდავ სახარ რავი გადარდობ დამკრალ ხმასა რავი გად მიხორე ფეთაცალსა რავი ძირძირ მიხავ ფეთხზე თავსა რავი იქნებ გოგოს შეხმაგიდა არ მინდა უფრო ჩეთი ბიჭი გინდა ნოცი სტარებია გენასვალე საფლავში რადაც შენია გენასვალე ჩემი თარი ყარებია გენასვალე ჩემი თარი მაშინია შემოგევლე გენასვალე გიძიან თამაშია თამაში ავტომარე გამომარჯოს სამაწილო შენი დამკრელობა თეატრი გამიმართე პლანტაციებში გეხუმრები ოჩახ ბრიგადირო კარგი ღობია მომწონს მე რა ეს სულ ამათი მარჯენის საქმეა კარგად მუშაობე აბა შენ არაფერს ვაშიხარ არა? დაწამბობ კირილე. ისჯერა მამლები დაგავჭირდება ერთი გიორგი გაყობა გამგვიდებლა აცეთე და სადაღება შეზაშ არა რა და მოჩი ახალაგებო ხედავ მეც შამაბა მუშაობის ხალისში ამბავს ოჩა გიერგი ყველას გული მოუნადირებია და ესა რას მიხარავ მაგრამ შემდეგ მეტი დაჯერება აქვს თუ არა მე მაგას არ ვამბობ მაგრამ მაგრამ ვინდა ახენ ეს პლანტაციები ვინდა ახა ნარინჯის ველი ვინდა ახა ფეხზე კოლექტივი მაგრამ დაუფიქრი და ისე ლაპარაკი კირილე, რა შემომჩი, მალე გამოდი კაცო. atiração de padrões zodiacos. That's როგორ დადიანის მოურავი დაეხეთება ამღამეში ეს გამოცვილი ჩეს რას მე არ შეყევი? შევიყაზე აქ ხომ იცი? 나에 두어라. 두어라, 두어라. იცი კირილი გიორგი შემი ძროხა ჩაიში დაუჭერია ჩაუგდი ხარ ხელში და ესა არ დაგზოგარ სიცოდე უსათმოდ რაიკომ შეყობი არის აკირილე წადი ახლა გამოართვი თუ ნახარ მიშველი ისე შინაურულად უთხარი ვითომ მე არც კი არ შეიძლება თქვა ორივე პარტიული ვიხარ თქვა გიორგი გიორგი ma graddazzine di Aro, nuk e shinje. Sroha, savi konta, nisi kneba. mi gitmiyor? Giden yok. Tamam efendim. Ne raz bitmedi, Fedor. Es satmış şenti şavidi. გამიჯერე ასე შეგია აი ნახავ თუ რა მოხდეს ესა მაინც ვაგზა არის ეს მის ფერულ შესაშკაცობას. ბაბული ოცერი კირიმე, ნიჭა ხმარ ჩაყლაპავდა, ვაიმე მომპარე. ნენსკი გომარა, შეხავ, როხა, ვალით მოვნახ. მართალია, გამარჯობა თავხალაგებო ამ დოსტუმართ ერთი დრო არც კი აყოფა შინა გიერდი რა ამბავია ჩემ დროს ისა შენ წეზოში რა უნდა და ხალობე შენი დრო ხარ თუ ხელ ჩაიში შესულიყო და ჩაიშიო ჩაიშიო ჰელო ჩემს დროხას პლანტაციაში რა უნდა დამხანაგო ჰედო ჩვენ წუხელ აქედან დრო ხარ დაგიყვანია? რას ამბობ, კაცო? მას თუ ყალმა ჩემთანაში მოგიყვანათ, იგივე ყალი ძროხათანაც მიგიყვანთ. მართლაც რას შაცივდით, თამდაც. მოუნახოთ ყალი. როსტოია გაზგაჩერები გაიხედე გამოიხედე იქნება ქარის სადმე ბაღში იგი მართალია უპარტიო კაცი ვარ მაგრამ თუ გაწუხებს რამე მითხარი და მოგეხმარებ Ha <laughs> ha ha ha ha. Нали? Гони чрез театр от кизебие самбар, яра. Карги, Герги, радостным раба. Стишли! Ара, ара, исе, момечена, момечена. დაუკლავს და ესა შილო გიორგი ამას რა შედავ თქვენი ჭირიმი მე დაიწვალი ვიდამსებოდ კირილე წუხელის შენ და თედო ხომ იყავით გიორგის და კი ვიყავით ხმა თორე მას სერჩენ ბავშვს ცოცხალს არ დავტებებ ბავშვები რა შვაშია როგორი ფიქრი გასწია ყველაფერი ეს რა ჩაიდინე უბედურო მოხალატე ცითელარნიელის სახელს მაინც არ ატარებდე ჰედო ხომ მართალია რასაც ამბობენ თან რას მოგიწრიათ ხალხო ეხლა ვეგასტით სამუშაოზე აჰა ესეც შენი პარტიული ამხანაგი კიტელ ჯარში დამოზრდილი ხალხს ასწავლი და ჭუას თვითონ კი мама მე არ მჯერა აჩუდი კურც ხალხს აფარე ხობეზე ნაჯახი დამრჩა გამოიღე არ დაგავიწყდეს გაგზავნი გიორგი მეიქნებ აფჩარდი მაგრამ გასაგებია შენ ვამი გიჯერა რომ მე არ დამნახავე არა მაშინ ნათ მოვიდეთ იქ სენთან ჩვენი აზრით ეს განგებ მოწყობილი საქმეა სოფელში საეჭო ხალხი ხელიცნობ იასო. აბა დაფიქრდი. არა. არია ნაკაი. არია. არის შენი მაგრამ. ირაკი წერი თუ ხავდა დინმე. ირაკი? არა. არ ამყავს. ამხალაგებო. დაქტორეთ მარტო მედაიასო. მაგრამ მაინც არ მჯერა შენ თვითონ დაფიქრდი ასეთი ბრმანდობა მხოლოდ შეყვარებულებს თუ შველია თედო თქვი რაც გაწუხებს ბარემ შენ გიორგი გიყვარს იმაგრამ გიორგი ხომ ქურდი არ მოჩდა არა ქედო ეს შეუძლებელია იმას ვინ ხაიდინ ეს სასადლე ვინ უეშელა პატოგრი მამტერმა მე შენ კომპასირელი მეგონე შენამ სიტყვებით ისევ ადამიანს რომელმაც შეურა პარტია თითო ჯარი ხანაგებო ამ საქმეში სხვა ცნობებია ისთვის მიბარებდი ასონ რაიტონის მდიარმა დამირეკა პარტბილეთები უნდა შეამოწმო ხომ აქა გაქვს მომეც მეორე ხალათი დამრჩა შინ ჰედო დავიცა გაიგუბე ჩემი პარტბილეთი იქამომი ვარ დაუთო მე რე ჰე ალბათ ნახეს ჰა იასანმა პარტბილეთი მომთხოვა გიორგი ციკიო ისე მეკითხებოდენ რომ აიაკ ვილიჯებში მქონდა გესმის რა ქნა მიდი ამბაში არ შემიძლია. არა. ეს რა მიყარე? ვერ დაფარავ. პასუხი უნდა გაგეთინო. შეგვახა. ასე შიში როგორ მოგერია? რა გაიქცა კარგად იმანც ადამიანს? აი, ხელი პლანტაციაში რომ დაეცი, იქა მოგიბარდა უთუოდ. მოძებნოთ. ისმატა მახტინა ვაშკაცი. თუ ხელ რომ წარიქეცით არა? <laughs> კი, ნამდვილია. კირილე, შენი ჭირიმე ის ადგილი ხომ კარგად გახსოვს? კითხვა დაწაფოთლებოდე. მე იცი ვიცარი არ ქურდები. ენერგისთან ხონაირად ეშველებოდა. მე რა რატომ არ გითხარი? ან მე ან გიორგის ან სხვა პარტიულ ამხანაგს რომ თედოს თავს ასეთი უბედურება პრიალებდა. ეს სარგიოპატიება ნან. ჩვენ ყველას გვიდეს ბრალი ამ უბედურებაში. მაგრამ ყველაზე უფრო კი კი ამ ხალაგო იასო. ყველაზე უფრო მე მაქვს ბრალი. ნანი, ის მეგობრობდა თედო ამბოლოდრას. გქონდა თუ არა რაიმე კავშირი ჩვენთვის უცხოპირებთან? უცხოალაგინ ჩემი ნიშნა. ყველაზე უფრო ხშირად მასთან იყო კირილე. ხო, კირილე. თქვენ ხომ ხუთნი ხართ? აბა ახლა ეს კალმები დავთვალოთ. ეს ერთი. ეს ორი. ეს სამი. ეს Шефом террористов. О, туиси. Вот кто вообще века состоит. А? Есть. Зачем ты меня ქვეშა და კედელს. ვიცი, ვიცი. მართლა თავის ხელი თუ იქნება ვინმემ რატომ არა შეიძლება? აბა რომეთქვა ძროხი სამბალი მე და შენ რომ ვიცოდით მაშინ რომ გადაგვაქობდნენ მა კრინკი თორენ მართალი ხარ ირილე თალყური უნდა ვადევნო მაგრამ ფრთილად. იერგი, შენ მაინც მიდი ნანისთან და თაწვლებით გამიგე. რა მეგობრული კავშირი ჰქონდათ ედო სადაც გამარჯობა გამარჯობა გამარჯობა ვისი წახდენა მოინდომა თავს გადახდესო ასე მოუვიდა ინკლაობა ჩემო ივანეს საქმეს ოღუბავს მე თუ არ შენ არ უნდა იყო აი გულში რას ფიქრო ამან დაღუპა საწყალი რას ამბობე ნეტავი თავმჯდომარედ ვინ გეყოლება იქნება თუ მოკიდა აი ამის თანა საქმე ისევ დაგემართა ოსტაია შენ რა სიტყვი მე მგონია კარგი ჩება კირილე თავჯდომარე ფადირჩიოთ ხალხის მიდგომაით ყველა ჭკუის კოლოფები ვართ Come on, Gacino Barna. დაიტირე კილე ხედავ შუმა სიკტილი არ მაკმარა მოღალატე შვილი უნდა ვიტირო დედებო შემიცოდე თუ ბედური დედა შვილის მიერ გიყვარდით დედავა შემიბრალე თქვენი ის მეგობრად ეგულებოდი რატომ არ ურჩიე ღალატი არ ჩაედინა ხალხში არ შერცხლი მიიყო უბედური ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು რომ ზადაკვალი დაეკარგება ყალი კი არა რა არ დაავიწყდება მართალია საშინელი ამბავი დატრიალდა გიორგი საშინელია იგი განსაკუთრებით შენთვის მე რომ არ ყოფილიყავი იქნებ არა თავი უნდა მოვიკლა რას ამბობ გიორგი ის რა ბოლშევიკია ნანი ვინც დროზე ალღოს ვერ აუღებს მდგომარეობას გესმის დამეიწყე შედავით ეხლა კი ნამდვილი გომგავშირელი ხარ ნანი ამი სამწერიკი ჯობაში იქნებოდ გაჩივრება დიდი დაბადდა საქმე სველა უნდა ინახავ უდანაშაულო კაცს დაგედვა ბრალი რა დაგიმალო და მეც ეჩი შენზე მივიდა რა უნდა ხანაგებო ოლესტილის არავა გაცისვა და დასუსტება მე მქონია ცედოს ხალათი ჩვენ ეს შემოპარული მტრის ხელით მოწყობილი საქმეა მართალია ჩვენ ყოველ პლასტიკი პასუხი უნდა გაცხადოს. მამა ჩემი პასუხი ხალხო ჩემმა შვილმა მეც მიღალატა მეც არ დამინდოდა წამართვა სახელი დედობა და პატიოსნე მიამას საჯაროთ მოღალატე უწოდე მაპატიში შემილიგდი შენ გედარაკა მეშვიდ აჰა მე დედა და შენ შვილი ჩემი პასუხი მტერ თუ შეიძლება სიტყვანა მე მინდა თქვა რომ თავმჯდომარე არ აქვს და გიორგი ავირჩიოთ მე გიორგი ამ ხალხებო მეც მაქვს დასუქიმ ტრისაფის მოსწრის წრთელი აბრისა და ზნობის ნაგარნახებია იქნებ უღირსი ვარ მაგრამ თქვენთან სურს ვიყო თქვენი ხელმძღვანელობის ქვეშ მიმუშავო როგორც თანამგზნობი და პარტიზის სერგული ისაც კი გაუსწრო სამჩელმა დასაია. ოდა სამიშენებელო და ამის თუ არის სახალისობულია. აბაკოსაია რომისი შედები თამადიან. იტალიური ეთანაშა მარტინო. ეგიბრანო ფილიპე შეღატა. ჯოგია რა გაკირაკები. არჯინა მუშევარია ასეთები კი საექსპორტო წარმარგანდენია ერთი ორი გამოერევა შეგაცე რა უკვე მე ეს არის ლოჯი სენჯარა დახშეს წირვე <laughs> ეს თავი შეგეძინდა ამის თვალებს შეიძლება არაფერი არ გამოიპარე. არ ყოფილიყო, იქა ბოქსი შენში. აა. მაცათება. შენკი შეგვასინე შეკაცოდა. მოძლავს ვიპირებს მეცი. ნუ მასთან შეიძლება. ეს თალასტელი გიო. შეგვიძლია სამბა იმართო რამდენი შეფხვა პირველი არ არის Thank you. გინია ჭირიმე ჭიმე გამარჯობა გამარჯობა გამარჯობა გამარჯობა გამარჯობა რა მაგარია ხონია ფასაი პირველად ხედავ ჭირიმე საჭირიტო შენი სახლი და უნდა იყოს აქ შენი ოდა გაზამთებამდე შენი სახლი უნდა იყოს ჩვენ კონკურსირელებმა გადაწყვიტეთ გვერდში ამოგიდგეთ აგეხმაროთ და ჩემშვილებს სწავლი ადგილი დიდი ხანია მოზამელი გვაქვს ორი სამი ოთხი ხუთი ვითომ კიდევ ჭირი მე მას თავადახიანოდას ეს რა შეხოფა შვიდი ექს არ გითქვა ბაბაია ধাস্তাউলি গাবক বিজুনিয়া ধাস্তাউলি ও দাস মাসে ফিলেব ও দাস হ্যাঁ ও দাস ও দাস হ্যাঁ აი გიორგის უთხარი კოშტაია დაიჭირეთ ხო კოშტაია ჩემო რა მოგინდა ბავშვი თქვენ გაბარეთ წირიმე ობლებია თვალი არ მოაშორებ თორემ თქვენ არ იქნებთ იმას ხეცია იცი მოდი ვიქ დაყოცავს თედოც მალ მოკლა ეს მაიცი გარდები არ დამიღობოთ ადამიანები დაზარდეთ მამა არ ხდებით ქურდი სიხარა მოღალატე არ დავგჯეროთ. უილიამ, ო? აი იმ თას ხედავ? ისე ვიგზგას, ხომ? და ჩვენი მდილაროც ისე უშავ ზღვას ერთვის, არა? აბა, რა გამოიცვალა, კირილე? კრი, ოსტაიას, ჩკუა გამოიცვალა თქვა. უილი კერა, მართალია! დაიდგარდი ხარ რა პასუხს აძლევ თედოს დედას მიწაშიაც რომ ჩაზვრე მოღალატო ჩვენს რისხვას მაინც ვერ გადაურჩებ ხალხის რისხვა განგმირავს ყველას ვინც გადადავს და ჩვენს გამარჯვებას წინ გადაეღობება ვინც უნდა იყოს მტერი სულ ერთია საიდან შემოგვიტევს შიგნიდან თუ გარედან იგი ჩვენთვის სასიცი არ არის სანამ ჩვენი წითელი არმია ჩვენს პატიოსანს შრომას იცავს სანამ წინ მიგვიძღვის და გზად ვიშვენებს ნათელი გონება ჩვენი სტალინის Thank you. Cena, Stalin, Cena, Vida, Cena, Vida, Mamagen, Gaisha, Lalis, Natopi, Cena, Ceni, Ceni, Bergen, Cena, Ceni, Ceni, Bedriye içmeni kalkış Полетают борцы, полетит Багаров, Бывает начало запись, Черепа письмо баллады, Сам шатла долга и липот, Всякий тот слышали прежде, Как радость вода и липот, Вода и вода, прекратится, а их лето повторится, отстоится. Да еще навсегда, да еще навека, всем на сакре параида. Да ума зачем не стоит, пожар, пожар, пожар. Thank you.